各位观众，我们竟然竟然来到了札幌要跑的 s u p r o m a r s o 五百公尺水站，哇，真的很需要喝水。这里大家来北海道一定知道了，哇，他们真的很酷哎，他们是分流管制的，挡一边，然后让人可以交通，这台湾可以学一下。 <laughs> OK，我们已经来到比赛会场，我们去报道吧。 Thank you. 好的，大 boss。耶，我们有这个入场证了。有这个号码过还没有用，还需要这个体温通过了才可以。OK，隔壁有超级多人在领，好像是免费的 amino vital 补给品。我们去看一下。a o vital，こちらで哦，Thank you，Thank you，Thank you。 <laughs> 耶。 拿到了，每个人都有一份哎，这也太佛心了吧！好了，我们进去里面准备一下热身。各位观众，我们竟然竟然来到了札幌要跑札幌马拉松，那我们今天呢要来参加的就是札幌马拉松的半马赛事。 今天一路上过来，日本赛事的这种氛围真的是太棒了。相对于台湾来讲，现场的跑者真的超级多。之外，很多人也在外面啊，直接自己搭起了帐篷，做一个小小的休息区。而且参加的人口真的是超级多，还有非常多的亲友也都有到现场加油。我们刚刚现场其实绕了一下，那个感觉超级棒的。那我们刚刚已经报道完成，然后领完就是一些补给品。那等一下呢，我们即将在。 赛事是九点半才开始，所以我们等下大概九点会慢慢移动到起跑的位置。那我今天刚好分在 B 区，那这次我的目标希望可以在两个小时内跑完扎号马拉松，因为希望可以在边跑的情况下边录很多内容给大家来分享。OK，那我们就稍微准备一下，等下就准备到起点去报道，Go Go！ 耶，我们已经报道完成，刚也已经领完了，就是果冻，还有一条蓝色这个 amino vital 的 pro。那现场其实刚蛮酷的，我刚才排队的过程听到蛮多，就是现场的跑者也在稀稀疏疏讨论说，哎，等一下三十分钟前记得要吃氨基酸，所以他们对于这个补给的概念，我觉得是相对于台湾来讲，好像更加普及了一些。 <laughs> 那等一下，我们就在三十分钟前稍微吃一下这些补给品之后，我们就准备往起跑点前进。除了 BCA 氨基酸之外， 果冻也是一个很重要的，这才是能量来源。各位观众，我们现在人来到了沙皇马拉松起跑线，超级多人。 这场比赛，我记得没错，应该有大概七千人参加半马的赛事，其他人是参加十 K 组。那今天的温度呢？在开始之前其实蛮凉的，大概只有十五到十七度，但现在九点半已经温度升上来，现在大概已经来到二十几度，所以今天天气其实蛮热。等一下呢，我一样会佩戴着两只手表，九五还有 Apple Watch Ultra，直接来测试一下，在跑半马这个过程当中，数据上为什么？ 不一样，目标今天可以用两小时内完成就 OK。好了，我们准备出发吧。十秒前，Onyama。 <laughs> Go Go！沙号马拉松半马赛事，前面其实还是蛮多人的。出发出发出发！Go！其实刚出发，这些人也是不是很快，也排在 A 区，也是有点奇怪。所以他们的配速分组好像也不知道为什么，也是蛮多。我现在大概跑五分，速到四分半，蛮多没有那么快的也是排在 A 区。 哇，这一段也是很漂亮啊！出发一小段，要来到下坡了。这一场，听他们当地人说，好像算是一个有一点点合体的，占合体居多的赛事，虽然后面会到一个。 比较市区的公园，但好像前面半段会跑蛮长的一段合体，没关系，我们就边跑边看吧。目前配速，目前配速慢慢降到四分半，目标是慢慢回到五分速的配速，这样完成就好。这边天气其实蛮干爽的，就是湿度很低，虽然太阳很热。 可是真的蛮干燥的，所以跑起来觉得流汗的程度其实还算可以接受。三公里，四分二十五，a 跑下去，四分二十五。两只手表的定位越来越准确了。 都刚好就是二十五，三公里还有十八 K，开玩笑。七公里，四分三十七，好快啊！这个集团，这种感觉就像在看《香根驿站一样。 警车开道，飞刀，太强了！怎么全部都同一间大学？也太厉害了吧！这里大家来北海道，一定知道的。八公里，四分五十秒。 他们真的很酷哎！他们是分流管制的，挡一边，然后让人可以交通。这台湾可以学一下，他就不会因为跑步一直跑，然后让真的要交通的人没办法走，好棒！这是很棒的一个方式哎，太厉害了！左转，左只可以进入回去的道路。 第十 k，四分四十四，现在跑了四十五分半，还有十一公里。跑在这里感觉好棒啊！超级多人一起跑之外，路边的两边超多加油团，而且现场看空气真的很棒之外，商家们都出来一起加油，那种感觉真的很好。 果胶。 十一公里，第十一 K，四分五十四。四公里，四分四十八秒。 四分四十七秒，剩下最后的七公里了，加油加油加油！七公里，五百公尺水站，哇，真的很需要喝水。跑了后面实在太热了，不喝水真的觉得很口渴。 剩六公里了，加油！进水潭之前吃果胶。 最后一个补给站了，后面没了。好可爱，他们在旁边跳舞唱歌，超厉害。十八公里完成，最后三 K 了，目前时间一小时二十五分，最后三公里。 我是天母冯礼所，能够看到我今天代表阿米罗 a l 在札幌的真菌的体育场为大家询问一下这个主办单位关于这个札幌马拉松的相关问题吧。我们有幸可以采访到就是札幌马拉松事务局的兼原先生，可以简单介绍一下札幌马拉松的特色吗？今回で第47回目を迎えます札幌マラソン。3年ぶりの開催となって、1万人を超えるですねランナーの皆さん来ていただいてます。 あの札幌マラソン皆さん札幌知ってますでしょうかあの北海道の札幌市というところになりまして、えー、グルメも観光もあるとこです、えー、秋はですね涼しい気候になってますので走りやすいシーズンに皆さんハーフマラソン走りに来ていただければなと思います日本現在越来越开放那个个人旅游了，那有没有推荐给海外跑者跟来这边旅行的人有什么想要告诉他们的话吗？皆さんの誘致をお待ちしてます。 えーと、日本ですね独特の文化いろいろあるので、えー、楽しんでいただける部分とあと自然がやっぱり綺麗なところもあるので、えー、札幌あと北海道ですね、えー、サイクリングなんかも人気でニセコとか聞いたことありますあと冬もスキーあったりですね一年中あの楽しめるようなあの北海道になってますんで皆さん遊びにぜひ来てください。 高兴我们可以采访一下今天来参加札幌马拉松的跑者，来询问一下，请问你是第几次参加札幌马拉松？初めてです。初めて。那请问你平常有在吃吗？えっと結構飲みますね。箱で買ってます。箱で。はい。飲んでます。青いやつこれが一番好きです。あの僕は毎回あのマラソン走るときには必ずアミノバイタル飲んでます。 <laughs> 为什么会使用アミノイ品？ 体をが疲れないようにとかですかね、はい、おまじないやっぱり疲労回復とかあとエネルギーを取るために日頃愛用してます特にですね、えー、走った後に、えー、体力回復あの体の筋肉の、えー、疲労の回復にすごく効果があると思いますこれ雑巾があ 最后一公里了，二十一 k，一小时四十一分四十三秒，五分零九，五分十二，进会场了，最后冲线了，哦，好棒的路线，折返完往后，就是最后的直线冲线了，加油！ 耶，终点到了！呼，抵达终点！Yes！Yes！到了！哇，刚过的二十一公一小时四十一，手表时间一小时四十三分，哇！ 耶，完赛！我的完赛梯，还有刚出来就有这饮料，很累诶。后面后半段时间太阳有点太大了，先喝一下。我刚最后，我刚最后五公里几乎都在抽筋下跑完的。嗯。我的最后完赛时间一小时四十三分二十三秒。 均速大概是四分五十秒左右。其实前半段我跑的比较快一点，因为前半段的路段都是下坡，而且都跑在城市里。其实跑起来真的是还蛮舒服的，因为风景超漂亮。但到后半段进河堤之后，就直接有点曝晒，而且那段其实比较多上坡的起伏，所以其实我觉得在后段跑起来稍微辛苦一点。而且路段大概持续了八公里吧，还是九公里，都是河堤。所以后面跑起来就稍微有一点点这么，呃，比较容易进入那个。 无限循环的感觉，但还好后面稍微调整，比较小可惜。是我在最后两公里那边有点微上坡的时候，大腿两侧都一直快抽筋，然后我就是一直在那边调整呼吸，想办法说，哎，再撑一下，再撑一下，然后再加上我肚子其实前言不舒服，然到后面也是一直胀气的感觉，但没关系啊，顺利完赛了，至少在目标内一小时四十五分内完成，终点时间一小时四十三，好了，我先吃一下补给，等下再说了。 耶！我们的札幌半马完赛，今天的目标时间在一小时四十五分内完成，还好最后达到我自己的标准，因为我其实前面有点太快，那前面是下坡，到后面的时候开始上坡就有点抽筋，所以我最后五公里其实有一点点小小的失速的，我最后五 K 平均都在五分十几，有点小可惜，但因为后面天气，因为太阳真的出来太大，所以再加上在河堤那段直接铺晒，跑起来，真的有点辛苦。 但没关系，最后最后还好在一小时四十五分内完成。我的完赛时间是一小时四十三。那我觉得在日本跑这场比赛，跟台湾比较大的不一样的地方是，民众的参与感其实是非常好的。就是在跑步的赛事过程当中，尤其在市区这一段，可以很明显看到超级多人来加油，还有很多店，就是商店街的这些人也一起进来，就是应援，甚至有很多补给拿出来，是非常感动的。甚至有一些小细节，也发现日本赛事办得非常好。就是像我们刚刚拍到，就是他在赛事中可能会有。 封左边，让一些行人先通过，不会有时候像台湾有时候封住整条路啊，就会被骂，因为一直过不了。那台湾、日本就有分流的这种概念，其实蛮好的。整体来讲，我就来体验呃，札幌半马的心得真的是非常好，尤其在这么漂亮的风景之下跑完半马，真的开心。期待在接下来可以跟大家分享更多，我们来参加日本的其他赛事。好了，我是你的梁哲睿，喜欢我们影片记得按赞、订阅、分享、开小铃铛。我们今天的影片就到这结束喽，我们下次影片见，拜拜。